abantu bawe ituje imbere yawe kandi no muri uno mwanya kugira ngo twige eherere uno mwere data ariko arakurikirana kino kiganiro mu gihe ubana nanjye mu guha ubutumwa bwiza ndakwinginze mwami ubane nawe kandi kugira ngo ashobore gutahura ubutumwa bwiza umugirire ikimazi kizotuma ahabwa ku byasezeranywe kuko wabisezeranye yuko uzobiha abakwizeye bose mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen ikigwa cy'uno munsi kivuga giti ikigwa cy'uno munsi kivuga giti ibi nibyo bihe bikomeye ku bakirisito b'ukuri kuruta ibihe by'akarengane byimirije kuzoba kubera iki icigwa kitwa guca birakwiye yuko turaba ano majambo y'umwami wacu yesu kirisito mu ishusho y'ubutumwa bwiza bw'ubuntu hariya mu butumwa bw'abamarayika batatu buno butumwa bw'abamarayika batatu ni ubutumwa budasanzwe bw'ubuntu burimo gutsindanishirizwa kubwo kwizera kandi birakwiye yuko turaba ano majambo ya yesu tukayaraba mu ishusho nziza ya none iboneka mu butumwa bw'abamarayika batatu na cyane cyane ubutumwa bw'umumarayika wa gatatu turi mu gihe cy'umwaka ushobora kwandika ibiharuro bindi biwuvamwo bitatu gusa ubwa mbere ushobora kwandika ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ubwa kabiri wo kwandika zero kabiri kabiri kabiri ariko nta giharuro gitanguzwa na zero iki rero turashobora guca tugikuramwo hama inshuro zitatu bigahava byuba amajyana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu bujya hariho ibintu byinshi tworaba kugira ngo bitwigishe turi ko turaraba aho isi iri kirerekeza tukaba tuzirikana neza yuko igiharuro amajana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu cyerekana ibintu bidashyitse cyerekana ukuntu abantu baba barenze ku mategeko y'imana mugenzi turashobora kubona yuko byanka byakunda aho isi iri ikirerekeza aho abantu b'isi bahagaze ni kurenga ku mategeko y'imana satani yahagurutse kugira ngo ashobore kwerekana akanovera canke ibyiza canke ibintu by'amashurwe bitaka dimanshe ngo abantu bakomeze kwanka icagezwe cy’Imana cyisabato ariko babone yuko dimanshe ari ikintu ciza kidasanzwe kuri bo uko imyaka ibandanya yegereza niko bino bintu bibandanya nabyo biduga muri ubwo buryo satani aca ateza ibyago ku isi kubera yuko abantu iyo baretse imana iyo baretse kuyoboka imana nta kindi kiba gisigaye imana ibakura ko uburinzi bwayo hama satani nayo igaca iza kugira ngo itangure gukororera ibyago n'ibibi ku isi ibi rero ntabwo abikora uko gusa sani objekitife ndagira ndababwire yuko kuba wo kwirigwa inzara cyangwa kuba worwara cyangwa kuba worata amashuri ibi satani nta entere ndende abifisemo nde entere ndende afise satani ni yuko satani atangura guteza amapfa abantu bakorora bikanga, bagatangura kwidogera leta ngo niyirikirabigira oya ntabwo aba ari leta muraraba ni mu bihugu byose ntabwo ari hano mu burundi honyine hose ubuzima bwaransi mbere hariho abantu biyumvira hari ukuntu abantu iyo byanse kuri bo biyumvira ngo ku bandi hoho biriko biragenda neza akabona wewe witurije wimahoronije kumbe nawe umutima byanse agaca yiyumvira ngo woho biracagendeka niwe byanse gutyo iyo uri hano mu burundi wiyumvira ngo hamwe woca muri Congo cyane muri tanzania hoho ngo ubuzima woburonka byokoroha nagira ndakubwire igikuru cyane gikenewe nuko abantu tugaruka kwitondera ibyagezwe by'imana yamara kubera yuko satani yamaze kwifatira imitima ya benshi abantu benshi bumvise umuco bumvise ukuri bumvise imburi baca bayigwanya bagafata ingingo yo kwigumanira na satani wabo mu nyigisho zizimiza yamaze kubateza muri ubwo buryo satani ntahengeshanya atangura kubigisha imitwe ati wewe va ngaha ugende uve ngaha ahantu bari kubarigisha ubutumwa bwiza bwa yesu Kristo. ariko wewe va uhunge uhunge ubwo bukene uhunge iyo nzara ugende muri bya bihugu by'abantu basenga ibigirwamana abari ariho ugenda kurondererayo inyungu z'ino si majambo ugenda ahantu utazosubira kumva inkuru nziza ya yesu maze nawe wifatanye n'iby'isi bitoroshe satani inzira nyinshi arazizana akabarira umukobwa ati wewe ko byanse hariho abagabo bahezanyiwe genda wifatanye nabo ntibazogira icyo bakumara bakukora ko umubiri wawe uzowutahana ariko ucikane n'amafaranga satani atangura kurondera uburyo abantu bo kwigwanira dushinga ibigo dushinga amashyirahamwe uburyo bukaboneka umuntu agatangura korora ingurube atahora yorora umuntu atangura kugendana n'abagenzi kubera bwa bariya abagenzi n'abanyamafaranga gutyo agaca atangura nawe kunywa inzoga uko uko nta yindi tekinike n'ibibazo byose satana ariko arazana atari uko abantu bakoraniriza hamwe abantu baje hamwe bamuyoboke abarongoye amadini batangure gukora amanama ati yewe hararabye none turakora iki kugira ngo kino kibazo gihere inyishu bari bakwiye gufundikira ko bose yariye bagenzi muze twigisha abizera bacu abayoboke bacu tugaruke kwitondera ibyagezwe by'imana n'isabato irimo mwitature mwihane nange niteguye kubababarira nyamara baca batangura kwiyumvira aturumva tuzogabanya ibyotsi urumva tuzokora ibi urumva tuzokora ibi ariko ntibabona icyazanye ibintu gutyo rero kwiyunga hamwe ya majyamba aboneka mu byayishura yohana ngo satana azobakoraniriza kurwana intambara yanyuma iheruka muri ubwo buryo nyine ijambo ry'imana rimbarira hariya mu byayishura yohana igice cy'indwi yuko umumarayika w'imana nawe ariko arazunguruka ashira ikimenyetso ku bagurano b'imana baba basenga yesu kirisiti budahumeka bamukunda bakabigaragariza mu kwitondera ibyagezwe byiwe n'isabato irimwo rero ikigwa kitubwira ngo ibihe bikomeye ku bakirisito ni ibinyene yesu yigishije abwira intumwa ziwe na twebwe atubwira iby'ibimenyetso byerekana igihe cy'iherezo ahanini ariko aravuga yuko tugomba kugira umwiteguro imbere yuko ufate ingingo yo kumwegurira ibyawe byose uno munsi nyene ukaguma uri muri ibyo uvuga ngo twimirije ibihe bikomeye twimirije ibihe bigoye ariko utari kwitegura ukamenga umukristo nubwo muri ibyo bihe bikomeye nagana kubwire yuko mugenzi muri ibyo bihe bikomeye we nturimwo nta bihe bindi bikomeye kubera yuko ibihe bikomeye ni ibinyene ni ibihe byo kwimenyereza guhangana na tuno tuntu dukenya ni ibihe byo kurondera mpemu yera ahambaye abandi natwe niba rero tuzoba dufise icyo gihe mpemu yera kandi ikindi kintu nobabwira ni uko mu gihe c'agahamo umumarayika azoba yaheje gutoranya abagurano b'imana yaba yabashizeho ikimenyetso icyo gihe yesu kirisita azoba ari kumwe natwe kugira ngo atugwanirire ni kuvuga ngo ibihe bikomeye ni ibi nyine ushobora kuvamwo mu rugamba mwa kino gihe cyane ukarugumamwo muri icyo gihe ntuzoba ufise uburenganzira bwo kwinjira mu rugamba ni kuvuga ngo uko bizoba intsinzi yo mu gihe cy'akarengane ni intsinzi ironderwa mwa kino gihe naha ikigwa kiriho kirerekeza naha naha icigwa kiriko kirerekeza mugenzi mu kurangiza hariya mu vyayishure yohana igice caho cya cumi na kane hariya ku murongo waho icyenda tubona ngo impera n'imperuka abagororotsi bobo bazotsinda abagiye mu ruhande rwa satani nibo bazotsindwa ni kuvuga ngo igihe c'akarengane ni igihe